Thank you. Dampak dari pandemi COVID-19 itu menjadi perhatian kita bersama karena hal yang paling dikhawatirkan jika kondisi ini tetap berlangsung adalah terjadinya krisis pangan karena beberapa negara sudah menerapkan sistem lockdown.